τα χερπετά. Χάι χέλμινθες βιβρόσκουζι τα χεμόν πράγματα. Χος κόλεξ τεν γέν, χε κάμπε το φυτόν. Τέτοιξ τους καρπούς, κανθαρίς τον σύτων. Τερεδόν τα ξύλα, χωσές εσθέτας. Χε σύλφε βιβλόν. sepes creas cae tyron, acari ten tricha. Ho psullus scirton, ho ptheir, os don coris, hemas autus dacnusin, he cunomia bdallei to haima, ho bombux sericon ergazdetai, ho myrmex philoponos estin, Ho arachnes, arachnion neethei amphiblestron tais muiais. Ho cochlias, to oikidion hautu pericomisdei.